Greetings, greetings, greetings, viewers. Um, welcome to another episode. Um, today we are discussing Iwafawafa MTN 8 in the PSL uh, Premier Soccer League, um, DSTV Premier Soccer League. Um, I've got with me Uvusmuz Matwasa again to analyze these games for us and give us what to expect. Welcome to the show. Thanks, thanks so much. Greetings, viewers. Right. Um, singakaqali and please can you subscribe follow us um, on twitter daily footy tells here you subscribe on the subscribe button and do not forget to put that alarm bell on so that you are notified whenever we post something new on facebook you can also find us on on our on our page tales of the beautiful game right le wafawafa le esinayo this weekend ayibukeka ngathi iwafawafa yazo ngoba i-fixture yakhona ungashaywa namuhla uyakhona ukuvuka kusasa awusafani ya ya injalo ah, akufanelanga mosa ngithi kufanele ukuthi one uvele ukuthi bangavele bakugiqise uphumile ya but the, the usual know ukuthi lama-semifinals vele kusuka kusela amathimu amakhulu so benzelaneno benzela i-attendance bayazi ukuthi kusase orlando ke kuyi-full house uh, then after, after three weeks or so masepitoli ke uyi-full hours again imali but akusela umuntu ofileyo mos lapho akusiwafa wafa so sekungumafa avuke ngoba uyakhona ukuthi hayi angapho uvuke ngale ikusuka kufe amafanzi ephoketingoba oh, oh, imali abayikhokha lapho abayijwayelanga eh, nale nto yama-eight hundred randis more than double of what they usually pay kuma-league games ya ah, ukufa lokho sokubulawa abantu abangayisibo manje <laughs> eh anyway asiqale-ke sibone ukuthi usiphetheline lapha um sine-pirates idlala nemamelodi sundowns um eh, kusasa ya ngo-three thirty e-orlando stadium asigodini hmm. ya eyi zobe ziwena lapho because last year 2021 hmm. sundown alishaya ibhakanya five times five times five times yeah so ukhoze ugcine ebona ukuthi hayi indaba ayikho indaba yabozimba lamacocoches ayisebenzi mm. yabo wawuyisa uriviera uriviera mm. yesteady bishop bishop is steady na and amafanzi ayaparents ah, anekonfidence uma wangena kutwitter manjani bagcwele ey eh, ngiyabona la ku-social media omunye besithi hayi sunday lihleli imike sho ukuthi lifake i-sundowns next sunday lisinikeze i-chiefs eh. <laughs> i-confidence ngathi phezulu eh, ya ya so manje ubona njani lana imamelodi sundowns yona ubona ngathi the season bakhuphukile ezingeni lala season or Uh, <laughs> there is one thing who, who, which was said by this united coach utenhat mm -hmm. what kunama-generations every team every generation kukhona ukuthi ime dominator mm. and there is a time when that generation ends so ira iyaphela nje so no i'm not saying ira sundowns is ending right now mm. because sundowns has been dominating this far because they've been good okwakuqala okwesi-two is because they've been having poor opposition all right all right so uh, horivier i think if he is given time and if he is given the, the right tools i think he can challenge sometimes okay so expecting kusasa ash kusasa yanyiwa kusasa yanyiwa but uh, i expect a, a, a tight contest whoever wins is not going to win with the two goal margin you think so yeah you think ukuthi ulipasa ngeke alipasele netim njengalast time yeah he, he can score but uh, i don't think uh, i don't expect it pirates or sundowns doing yabona i-sundowns beyishayo bapirates abo-three ne labo-four one allright allright allright i-pirates ilokhu i-sundowns ishaye i-super sport ukuthi zifike la ibashaye i-two zero angithi um i-pirates ishaye i-galaxy no akusigalaxy i-royal eh, am mm. so ama-games lasitshelani ngakusasa or it will be a different ball game altogether uh, i think so uh, uh, I, I think the, the approach they, they have to ama-club games mm. is a bit different to ama-league games mm. because i-sundowns ithe isuka lapho yashaya i-super sport le ishayile yebo so um uyabona ukuthi maybe i-concentration level yehlile because bayazi ukuthiukuthi i-league i-marathon le lana siyadliwa siyaphuma so so kusasa usually ikhapu levele igame yona le bekuyi-ghost of the host mm the time sasenophitso ngale eh. sasenomitsho beside so besekwazi ukuthi the home team is, is likely to lose ya ya i-sundowns bebuye uyine la eh. ipirates ehambi iyeshaye but manje into zishintshile into zishintshile so you expect so, the glory for the host <laughs> ya ya ya mm. so so kusasa so, so, so, i don't see pirates losing mm. whatever happens pirates is likely to draw away okay I, I don't so i bts e yona yeah yeah yeah it's, it's e most, most likely but uh, i i only didn't encourage someone to to bet on that ingaba yi-one yeah ingaba yi-one zero zero zero ngoba ngephesi yayo upfront lapha yeah can we get as mas ubona kathi uzodebuta kusasa Uh, he come off the bench come off the bench ahlahlangane nalabo akade bemqhashile but i think he may be helpful in, in, in the information he, he's got about he has got about sundowns because right. he has been there and there is this guy indlondlo indaba yithethwa ndlondlo i'm not sure whether he will be ready to play or not all right, all right. Yeah. okay um 1-0 tight game kind of prediction asazi ke lapho sobona khona e-orlando mafethu siyena siyena siyena kusasa siyosha ivuvuzela silapho and le eyangesunday yona imazulu ne-kaizer chiefs ya amazulu ne-chiefs e-f n b hmm. hayi chiefs eh, this season izodliwe i-f n b yona maybe ayidleayidleki ah, <laughs> eh? i-f n b so ubona ngathi amafenzi azoyithwala kusasa eh, phambi kusasa yigame yakhona izoba crucial kakhulu because ama-coaches both of them are abit under pressure uzwane at least uwinile last game but ushayiwe kuthiwa yimacafew kaphumbe ya but hayifriendly ya ifriendly <laughs> because akusikhapho ongayifaka kuprofile ukuthi sesiwini ikhapu sesinamakhapa idlale naloo baba lowo kade egqiba unumber ten umbonileazange <laughs> eh, alikhahlele ulikhahlelele mbonanga mina likhahlela lapha mpongubona sokufuka uzisiso igrowundingeisikhathi siphelile uyadlala imjiaiiiiona uyaliyishaya ngomkhauyadlala umjiaisonly that time angene ngaso eh. isikhathi besisiphelile eh, and leshoti abamnikeze yona incane hayi incane ishoti yishoti empoqayo <laughs> hayi ndizosenzela okunye heyi <laughs> right um i-kaizer chiefs yona ibona ngathi sokune-stability nyani ukuthi ingayishaya imazulu imazulu phela ijayele ukuyihluphi i-kaizer chiefs i think so uh, I, i think so but the, the, the danger of, of being a tro is that mm. truter uh, truter is defensive uh, it's fine for, for him to be defensive because it's a results driven game yeah. but uh, manje siyabona ukuthi uyobenzi imoroka zore zidrowe kanga o oh, ama-one one lana lasizilama-zero zero eh, okay but phela this is a cup game a cup game you need to defend well and take your chances that's how you win cups so um uh, lelami ngicanga ukuthi into azoyenza uzozama ukuthi ma efika la uh, ashaye i-away gold afake isitimela not ibhasi <laughs> isitimela sijike ka-two phambi kwegetikhona kusabamsiza uma engatholi i-away goal because uyebe playing away but when it comes to amafazi even ese-f n b even ese-k z ten kuyabe kuyabe ungathi ichief sisekhaya kanti akunjele ngela nto le i-away goals le ngake ngafunda samuye besithi i-away goals ikhithwe kumbe yayikhithwe kuma-tournaments e-europe ah, leyo announcement ngayizwa e-europe kuma-tournaments awe-uefa especially like i-champions okay. league abe-europa league ndani africa bengakaisazi ukuthi sikhona ngayikho ya ah okay maybe into yabelungu anyway um anything else oyibonayo kuthis fixture mina ngibona ngathi chiefs eh sengiphelele umphako la ngicabanga ukuthi layo izoba very very close contest whoever wins is going, is going to be if if chiefs wins is going to be one nil or two one soyeah not going to win two goals but i don't see chiefs losing it so basically la kuhlangene this, this semi-final kuthi ayikuhlangene ezinto nazoto ya yeah ama-games yeah. akhona eh, they are not going to be open eh, because it's like siyadlala manje ama-teams abedlala ukuthi siwin eh. but if we can't win sothatha i-draw mauthi sihlulekile ukuwina sithathele i-draw siye kwisecond leg but singafika sidliwe two zero mm i-second leg siyi-dead rubber yeah. so akusena chance yokurecover ngangcono yeah. yeah. siwini i-second leg nama-penalty whether we are away or we are at home yeah. so kahle kahle vele this fixture in, maybe justifies my thought ukuthi is unnecessary because ama-teams will just try and be cautious e, exactly mina mina ngendlela ebengifisa ngakhona bengifisa kube kube kube one leg ma kuthi phaa sisekhaya mazidlulana ziye kumaphenakumbe ziye kuma-neutral zones nje kwi-pirates izithole sidlala maybe edurban i-sundowns imazulu izithole sidlala maybe e-cape town ya khona khona is possible for i-pirates ne-sundowns because in the command the youth support base sundowns sine-support outside gauteng ya ya ya ikhona sistrong ya but but <laughs> just imagine if isemi-semifinal bekuyi-cape town city le-royal a m hmm. bezithathe besele limpopo so iattendance lizoba lo menasport ah, anyway asibone ke ukuthi izoyenzani la ma-fixtures i think for today sesiqedile angithi umphako wethu uphelile bafethu um please don't, for, don't forget to subscribe subscribe on, our, on the same channel and also follow us daily futhi twelves eh, um siyabe silokhu siliphathele ulutsho bafethu siyabe silokhu sikhuluma ngayo le ndaba yediski um uh, eh, vusimuza asika ah, sibatshele ukuthi bahambe mani bayophumulaathi sesihamba ngithi oh, okay okay okay thanks for, for watching go and watch the games and enjoy bye bye